Привет, ребята! Ну, как часто бывает, купили вы набор, сделали все-все модельки по бумажной инструкции. Вот как здесь они все, много их. И потом возникает вопрос. Остались детали, много деталей. Вот сколько. И еще, и еще как много деталей осталось. Что с ними делать? Можно ли из них собрать еще что-то, не разбирая вот это вот все? Конечно, можно. В этом видео этим и займемся. Thank you.